नमस्कार दोस्तों मेरे YouTube channel Indian recipes with Seema में आपका स्वागत है यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स इस तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल स्वादिष्ट चटनी बनाना बता रही हूँ इसे आप समोसे पकौड़े पूड़ी पराठे सभी के साथ खा सकते हैं ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है स्पेशल चटनी बनाने के लिए चाहिए वन टीस्पून जीरा आवश्यकता अनुसार काला नमक आधा कप पुदीना के हरे पत्ते तीन लहसुन हरी मिर्च तीन से चार टुकड़े अदरक सात से आठ काजू आप काजू की जगह भुनी हुई मूंगफली के दाने ले सकते हैं वन टेबल स्पून फ्रेश दही दो टेबल स्पून आलू भुजिया या भुजिया सेव दो कप हरा धनिया चटनी तैयार करते हैं इसके लिए हरी धनिया को मिक्सर के जार में डाल दें हरी धनिया ज़्यादा क्वांटिटी में लें तभी चटनी अच्छी बनेगी जैसे दो कप हरी धनिया तो आधा कप पुदीना के पत्ते हरी मिर्च स्वादानुसार ऐड करें आलू भजिया दो चम्मच लिया है इसे इसमें ऐड कर दें दही स्वादानुसार ऐड करें वन टेबल स्पून यदि आप दही नहीं डालना चाहते इस चटनी में तो आप दही की जगह हाफ टेबल स्पून नींबू का रस ऐड करें काजू के पीस इसमें ऐड कर दिया अदरक लहसुन इसमें ऐड कर दें यदि आप लहसुन नहीं खाते तो मत डालिए इसमें वन टेबल स्पून जीरा ऐड कर दें काला नमक स्वादानुसार ऐड करें यदि आपके पास काला नमक नहीं है तो सादा नमक इसमें ऐड करें लेकिन काला नमक डालने से इसका टेस्ट और ही अच्छा आता है इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें और इसे अच्छे से पीस लें इसे पीस लिया है इसे चेक करके देखते हैं चम्मच से ये अच्छे से पिस नहीं पाया है तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करते हैं हम ध्यान रखें इसमें शुरुआत में ज़्यादा पानी ऐड ना करें क्योंकि शुरू में ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो इसका फाइन पेस्ट तैयार नहीं हो पाएगा धीरे धीरे ही इसमें पानी ऐड करें इसे मिक्सर में अच्छे से पीस लिया है दोबारा इसका फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो गया है ये स्पेशल चटनी बनकर तैयार है फ्रेंड्स यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल इंडियन रेसिपीज़ विसीमा को सब्सक्राइब करना ना भूलें